Witamy po nowym roku. Po nowym roku ludzie zazwyczaj rzucają wiele sprzętów, czy to prezentów, czy nieudanych jakichś pierdów, które dostają. Między innymi zobaczcie co dzisiaj tutaj mamy. Jest to nawigacja Garmin. kamera. A po świętach ludzie hurtowo wyrzucają komputery tutaj dwa za jednym razem. Stałe zabytki, Hewlett Packard. Te podobne. jeszcze stare dyskietki. To są akurat systemowe do wgrywania Windows 95. <laughs> To już jest lata świetlne. Pewnie gimbusy nie będą kojarzyć starym modem Sarzem z Nostrady. <laughs> To jest po prostu pierwsze, pierwsze kurde początki internetu, 2003 rok. Stare karty, grafiki chyba. mamy kartę telewizyjną. Popatrzcie, tu cały telewizor, co naprawiam. ślisko.